まあちょっとスイッチ入ったかなと思ったけどもだいぶ落ち着いてきちゃったかなこの野郎まだまだしっかり同居道負けて前哨戦しっかり汗出してやるいやしっかりあなたから取ってやりますよオスプレイ やオスプニャオスプニャオスプレイあオスプニャだ素晴らしいよ何をとってもパーフェクトだいや楽しいやって楽しいよ櫛田はさ一体何やってんのこの楽しい場所にさ一緒にいれないなんてかわいそうだよね なあ櫛田お前今何やってるんだ <laughs> なあ東京ドームまでもう1ヶ月も切ってるんだぞなあ櫛田何をやってる毎日どこで何をやってるんだなあいいんだぜカードが組まれてなくても会場に来ることは自由だと思うぞ今 俺のこのコメントしてるスペースに来てくれよいつでもあなたのことを待ってます俺はここに来てくれることを楽しみにしてるぞ串田な俺からのメッセージだよまあこのコメントすらお前は読んでないかもしれないけどまあできるなら俺のことをもっと もっともっともっともっともっともっと楽しませてくれよふう今日の結果を踏まえてイービル真田組優勝決定戦進出まあ間違いないだろうそして優勝も間違いないよあの2人ならところでさトースポーチェックされて してもらったかな俺の提案はどうかなジュニア 4A じゃなく 5A ブレこのジュニア 4A を 5A に変えるっていう提案よーく考えてくれよえポルファボールエンセリオマジでさあワールドタッグリーグもいよいよ大詰めだ A ブロックはもちろんイービル真田だ B ブロックは誰だ得点的には今日いたバレッタチャッキーも可能性があるはずだあの相手なら面白いのよな何にせよ史上最高のフィナーレはイービル 真田のものだ何の問題もないノープロブレムノーサプライズだよく覚えとけ This is evilEverything is evil 全てはイービルだ 今日の会場であるここ長崎県岡田が育った場所なんでしょ先日の愛知大会彼が生まれた場所そして今日の長崎大会彼が育った場所、うん、いや残念ながら岡田に声援は集中しなかったねいやちょっと同情しちゃうよまるでかつての俺を見てるようだよ まあもがき苦しむのは大事だと思うよかっこつけるのも大事かもしれないでももっと本音を出せよ本音をさらけ出せよそしたら何か変わるかもしれないよまあ東京ドームの結果に関しては変わることはありえないと思うけどねじゃあ皆様また明日山口で お会いしましょう明日マニアなアディオス